今天参加活动到时书的下午嘛，然后我们英文叫我们写到 How to eat the book，然后对应那本书我会放到你们桌的纸前面，你们可以先翻阅。但是每一个菜都有配合一个情境。我们今天下午的活动会分成两阶段进行。接下来的第一个小时，佩德会先带来五道菜，那到第二个小时的时候再进行到我们选择。 会带大家做一本书，所以今天就来跟大家分享书，然后也跟大家分享一点食物。呃，第一道菜，呃，它对应的书是《圣母峰》，我不知道你没有看过，它是一个绘本，然后它是二零一九的最佳青少年图书。我希望你们在第一道菜的时候，我们先闭上眼睛，好。 那萝卜是新鲜的萝卜，萝卜干和老菜头，它象征了一个人的小时候。每个人对圣母峰会有不同的想象。年轻的时候觉得，妈妈这是一个好美的山。老的时候你可能会有一些，呃，还没爬过这个山，会觉得啊，这辈子已经到了七八十岁，但是我还是不能爬。这个我们觉得 OK，好，谢谢，谢谢。 都一直存在是酸辣咸，那我对甜这件事情很不了解，我觉得哎，泰国到底有什么甜点？看一下这个这本书，大概就是我们今天会带大家做的一个手札，对，我们会再去制作一点内容，不过大概是一本这样子。 结构的，所以会有这种一般的精装的硬壳的封面，最后再借由这个螺丝钉扣去把它锁在一起。想说好，那我来把它这里面的故事做成绘本。那它这个是一个很短篇，它的笔法很厉害，我觉得。它是一个童话，所以它是青少年童书，但是。